Hola amigos de Mundo Android, en este video les voy a mostrar cómo rootear su teléfono en menos de dos minutos. Lo primero que van a hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción. Van a descargar una aplicación llamada Frama Root. Después de instalarla, la vamos a abrir. Se está instalando. No va a funcionar en todos los dispositivos, pero inténtenlo. La abrimos y nos va a dar opciones. Vamos a poder instalar superuser, supersu o quitar el root. Y van a aparecer Uno, dos o tres o hasta tres opciones diferentes. en algunos no va a funcionar alguna, entonces le dan hasta que aparezca esto que dice success, que quiere decir que está listo el root. Damos OK. Como les digo, en, no en todos los dispositivos va a funcionar. En, perdón, En los dispositivos que no funcione, va a aparecer este letrero y me aparece Your Device is not vulnerable to exploit. Eso quiere decir que no va a funcionar en su dispositivo. Si funciona en su dispositivo, les digo, esto ahí cuando den esto y les aparezca listo, quiere decir que ya son usuarios root. Así de fácil. Si les sirve, denle me gusta, suscríbanse y gracias por ver el video.